Astăzi este despre a răsturna. În dicționar este a răsturna, uh, este a întoarce un recipient cu fundul în uh, sus. Și dacă recipientul uh, este propria persoană, mie mi s-a întâmplat astăzi o răsturnare a mea, metaforică, în sensul că eu cred că sunt privită într-un anumit fel și colegii mei mă privesc în cu totul și cu totul și cu totul altfel. fel o răsturnare nu neapărat e pozitivă sau negativă, ci e o simplă răsturnare, numai că așa cum ne privește celălalt, cred că nu ne, nu ne imaginăm de ce mai multe ori. Tu ce părere ai? Ceau!